အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဝိသန်နေဆေးရုံရဲ့ဒေါက်တာကောင်းမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူတို့ကြားပဲကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာမကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်နုနုကြီးအင်းဝါကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးဆေးစစ်မှုခံယူသွားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမကြီးရတွန်းရောက်ခိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆရာမကြီးနဲ့အင်တာဗျူးလေးနည်းနည်းလုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါတိုင်းအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဆရာမကြီးကျွန်တော်ဝိသန်နေဆေးရုံကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ရွေးချယ်မိခဲ့လဲဘယ်လိုဆက်သွယ်မိခဲ့လဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါဦး ဆေးစစ်ဖို့တော့လေဒီအသက်နည်းနည်းကြီးလာပြီဆိုတော့ဆေးစစ်ဖို့စိတ်ကူးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ရှိတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဆေးရုံတွေရဲ့ဂုဏ်သတင်းကလည်းကျမတို့ဗမာနိုင်ငံမှာလေအင်မတန်နာမည်ကျော်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုထိုင်းကိုလည်းကျမတစ်နေ့တစ်ခေါက်လာပြီးတော့ဒေတာပါတယ်နောက်ထိုင်းရည်ကြည်မှုအဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျမကချစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို 2003ကနေ2006ထိကျွန်မချင်းမိုက်တက်ကိုမှ3နှစ်လောက်လည်းနေခဲ့ပူတာ။ဘယ်ဆေးရုံမှာဆရာမလဲလို့ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းစုံစမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မနဲ့မောင်ရင်းလို့ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဆရာနောက်စာရေးဆရာဟုတ်အယူလေအယူအယူတို့ဇနီးမောင်နှံပေါ့အယူတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့စကားဆက်မိတဲ့ခါကျတော့အဲသူတို့ကဒီဝိထန်လေးဆေးရုံကြီးအကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်ဟုတ်အဲပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ ဒီဆေးရုံကိုကျွန်မရွေးချယ်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆေးစစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာမကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံလေးဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်နေပြောပြပြပါဦးအဲဆေးရုံမရောက်ခင်ကျွန်မဗမာပြည်ကနေပြီးတော့နမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့အချိန်မှာလေဒါလိုပဲလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြန်မာ team ရှိတယ်နောက်မြန်မာ team ကပဲလေအဲအကုန်လုံးဘယ်လိုကူညီမယ်ဘယ်လိုတွေလုပ်တင်တယ်ဆိုတာကိုလမ်းပြီးတော့လေဟုတ် နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ဆေးရုံမရောက်ခင်ကပဲကျွန်မအဲပေထန်ဒီဆေးရုံပြက်နွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ရွှေကုန်တိုင်ကလေဗမာပြည်ရုံးဗမာပြည်ရုံးဗမာပြည်ရုံးဗမာပြည်ရုံးကဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့ကလည်းအကုန်လုံးဟိုကူညီပါတယ်နောက်ကျွန်မသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းအကုန်လုံးပဲရှင်းပြလေရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့ဘာမှအခက်ခဲမရှိပါဘူးမရှိတဲ့ပြင်ကို အဲကျွန်မဒီဆေးရုံကိုလာတော့လေဟုတ်ကျွန်မဒိတ်ဟိုတယ်ကနေလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲကျွန်မစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းဖြစ်တာကဘာလဲဆိုတော့ကားလာကြိုမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ဒါကကျွန်မနိုင်ငံမှာအမြဲတမ်းကိုအဲ့ဒီကိစ္စခံစားရတယ်လေခံစားရတာဘာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းနောက်ကျတတ်တယ်နောက်ကျတတ်တယ်နောက်ကျတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ဆောပြီးတော့ကျွန်မအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ဆောင်းတယ်ဆောင်းတယ်ဆိုတာချိန်တာဟို9နာရီခွဲ ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လို့9နာရီ10မိနစ်လောက်မှာကလေးကကျွန်မရောက်တယ်အရောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအံ့ဩစရာပဲအဲ့ဒီကာရောက်နေကာရောက်နေနော်အဲ့ကာရောက်နေနောက်ဟိုလာချူတဲ့လူကလေထိုင်းလူမျိုးပဲမယ်လေတက်ကိုဟိုခင်ခင်မင်မင်နဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်မခေါ်လာပါတယ်ခေါ်လာတော့ဒီဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးပြောစရာမလိုဘူးဆိုတာ ကျမလူတယောက်အနေနဲ့ရောစာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ရောကျမတို့နိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကအင်မတန်လိမ့်ကြတယ်ဆိုတာသိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကိုလည်းဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးပဲဟိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အာဒါကျမတို့နိုင်ငံမှာဒီအထူးကုဆေးရုံကြီးတွေအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အများပြည်သူအားကိုးရမယ်ဒီ ကျမတို့အစိုးရဆေးရုံပေါ့နော်အစိုးရဆေးရုံဒီမှာကြတော့အများကြီးဟိုကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုကလိမ့်ကြကြတော့ဟိုလိမ့်ကြကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုအမြဲတမ်းလေးတာပူပန်ရတယ်လေအဲဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကျမတွေ့တာကတော့ကျမဆေးရုံဒီမှာကျမဖြစ်စီအဖြစ်စီခြင်းဆုံးနဲ့အနှစ်သက်ဆုံးကရွေးထွေးတဲ့ဆဆန်းရေးပါဒီဆေးရုံဆိုတာကဒါကျမယောဂမဖြစ် တီးဘက်နဲ့ဆေးစစ်ဖို့လာတဲ့လူအများဆုံးအဖြစ်ဆေးရုံဆိုတာလာကြတဲ့လူတွေကယောဂဖြစ်ပြီးတော့လေယောဂဝေဒနာခံစားရတဲ့လူမှတ်သမျှဟာဟိုစိတ်အားငယ်အဲ့အချိန်မှာသူတို့လိုချင်ဆုံးကကိုယ့်ကိုနွေးနွေးထွေးထွေးကျင်ကျင်နာနာဆက်ဆံတာကိုအလိုအဆုံးပဲဟောအလိုအဆုံးပဲအဲ့တော့နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဒီကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့ အဲ့မြန်မာချင်းပေါ့နော်ဒါတို့ပေါ့မြန်မာချင်းကတစ်ဖွဲ့လုံးကလေဒီတကယ့်ကို unity နဲ့ကြိုဆိုကြတယ်နော်စစ်စစ်တာကတော့ဒါရဲ့ပြောစရာမလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ technology ရရောနော်ဟိုဒီမှာအများကြီးကောင်းတယ်ဓာတ်တဲ့ဓာတ်တဲ့ပုံကောင်းတာကစစ်စစ်ပြီးတဲ့ဆံဝန်တွေပေါ့သူတို့ရဲ့အင်မတန်ချူတာတဲ့အင်မတန်နှွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးပဲနော်ယောဂါရှိတဲ့လူဆိုရင် သူတို့ဆက်ဆံရေးကြောင့်တောင်းသားတို့ဒီဆေးရုံကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်တဝက်လောက်တောင်းသက်တာသွားနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆမတွတ်တော်ကုန်လေကျွန်မတွတ်တော်ကုန်ဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးလေးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်အဲဆိုတော့ဒီဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရောဆရာဝန်ကဘယ်လောက်ထိချိန်ပေးလဲဘာတွေဘယ်လိုတွေဆွေးနွေးပေးသေးလဲပြီးတော့ဒီမှာဒီဆေးစစ်တဲ့ဟာမှာရောဘာတွေဟိုတခြား service ပေါ့အပေါ်ဝင်ဆောင်မှုလေးတွေဘာတွေသဘောကျတာလေးတွေရှိသေးတယ်ပြောပြပေးပါဦး ဘောကျပါတယ်သဘောကျတယ်ဆိုတာလေဟိုဆေးဟိုဆေးစစ်ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆေးစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအလုံးဆေးစစ်ပြီးတဲ့အဖြေတွေကိုပေါ့နော်ဒီချာချင်းယူပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာလေးကိုကျွန်တော်သိသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သိသဘောကျပါတယ်ဟိုမသိတဲ့မိကွန်းပေါ့နော်မသိတဲ့မိကွန်းလဲသူမေးဖို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဒီစစ်စစ်တဲ့အဖြေတွေအကုန်လုံးမှာ ဒါကတော့ဖြစ်မကောင်းဘူးဒါကတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဒါလေးကတော့ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတဲ့အားလေးပေါ့အကြံဉာဏ်ပဲအကုန်လုံးသူပေးပါတယ်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အဲဆရာဝန်စီကိုတွားပြီးတော့မေးဖို့အဲသူကလည်းအများကြီးဖြစ်ဆွတ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအားလေးကိုကျွန်မသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်ဒီနောက်လာမဲ့ဝိထာဏီကိုလာမဲ့လူနာတွေအတွက်ကောဆရာမကြီးအကြံဉာဏ်လေးပေးသွားပြပါဦးလူနာဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်မခုနပြောသလိုပေါ့ဟုတ် ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူနာအတွက်လူအဆုံးကဒီနှွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ကျင်နာမှုပေါ့။အဲ့ဒီကဒီနှွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ကျင်နာမှုရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လူနာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဟိုအားရှိသွားမယ်အားတက်သွားမယ်ပေါ့။ဟုတ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုနှွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးတော့ကျင်နာတတ်တဲ့ view site တတ်တဲ့ဝိထာနေဆေးရုံလိုနေရာမျိုးကိုတော့လူနာတိုင်းကသဘောကျနိုင်မယ်လို့ထင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးတဲ့စစ်စစ်ဗီယက်နမ်အများကြီးကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဆုနဲ့ပြပါစီเนาะဒါတို့ဝိထာနေဆေးဝင်ကြီးလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ